assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar barchangizga yana bir bor omad tilayman 22 chi o'yinimiz ketyapti bilet narxi 500 rubl общий bilet o'yinimiz 2900 ta общий priz 220 ta главный priz Kia 2015 yil Mercedes Sechka 2000 yil yana 1000 dollardan bor 500 dollardan 2 kishi 10 rublikdan 5 kishiga 8000 dollar puldan bo'lib qo'yganmiz afsana kirsangizlar barcha ma'lumotni olasizlar bilet olish uchun kartaga xurshid tapsa shuna 500 rubl taylab sahra chiqmasa taylan aynan bela talasi yurtni javob qo'ygan qo'shira ko'rinib tursin hammaga omad tilayman jigarlar kattadan katta rahmat gazini bassangizlar bitta bitta belatangizlar o'yinni boshlayman ko'gar shuncha zarlaganday bo'lib qolaman bitta belatam aytsanglar o'ylaysizdan bitta belata bo'yinga qatnashing mashinangam zo'r bilan tanishing o'ylayman sizdan tojik o'zbek laqay jigaro hamma saday yakun prizyovon birra turkmaniston Таджик, узбек, бапеш, мошинча вукатеш Салон, калхо, зобот, салу, мелин обот Хатлон, ҷунам, зурай, ҷами, воду курай Замон, пур роботу, кукара, куку, куку Мерседесу, опел, сегере, кубепел Оптимаву, бенве, Тайота и серве